Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e galera, tá cada vez melhor o game, tá cada vez melhor, tá sensacional. A gente chegou no episódio 10, eu trago o episódio 10 agora para vocês. Uh, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar like, de compartilhar o vídeo, que é importante pra gente, e coloca nos comentários aí o que vocês estão achando, beleza? Nesse episódio, galera, fazendo o primeiro o que eu sempre faço, né? eu dou um review rapidamente do final do primeiro episódio e já é uma introdução para esse. No final do, do episódio 9, a, a Dina e a Elia elas se separaram. A Dina começou a passar mal, decidiu estar no teatro e ela deu a pulseira para ele, uma pulseira que fica muito evidente nos trailers. Ela deu uma pulseira para dar sorte. Ele falou que não acredita em sorte, a gente vai ver isso mais para frente. Mas deu a pulseira para ela e a Ellie é, seguiu a, a, jornada sozinha, por quê? Porque eles ouviram no rádio, a Gina e ela ouviram no rádio que eles encontraram né, uma pessoa, né, um cicatriz, que eu não sei o significado disso ainda, que está sozinho, quase em confronto ali com a WLF. E elas imaginam que seja o Tommy. Então a, a Ellie sai disparada né, para uma determinada, esqueci o nome do lugar, mas um determinado lugar do mapa que eles acreditam ser o posto 14, e lá já começa vários confrontos ali da L, que a gente tem mais um, um, um, tipo de inimigo, né? Que, na verdade não é um inimigo, é um, são os cachorros, que dificulta demais uh, o combate porque você não consegue ser 100% stealth, né? O cachorro ele sempre vai te farejar. Então você tem que utilizar de outros artifícios aí justamente para avançar. E foi bem bacana. Então, a gente segue agora no, no, no episódio 10, é, procurando o tome beleza? Então fique por aí e vamos para gameplay, vamos embora. Pegando o controle. Então galera, estamos aqui já, a gente chegou numa parte do jogo onde a Ellie ela entra, passa por uma porta ali, ela praticamente faz um bloqueio total da porta, que é essa porta vermelha, e a gente vai seguir agora é, procurando o Tommy. Para cá não, não tem mais nada. WF. Aqui. Temos nada, na verdade, vamos avançar. É, lembrando, lembrando que quando ela começar a jogar sozinho, não tem, ela, não tem diálogo, né? Porque eu estava bem acostumado ali com ela e a Dina conversando né, o tempo todo. No antigo episódio, no, no episódio anterior também, tem uma coisa bem interessante que é a exploração ali de uma lembrança. Uma lembrança. Acho que isso aqui não tá aqui de propósito, galera. Eu vou tirar você daí. É, teve a, a, a lembrança ali da. Como chama? da Ellie e do Joel, no dia do aniversário da Ellie, onde o Joel fez ali para ela uma, uma surpresa. Fez uma surpresa para ela, levando ela no museu e uma parte do museu que tem deu uma fita para ela também. Opa, vamos querido. Pera, pera, pera, pera, pera, pera. Eu acho que ele não vai ficar aqui. Acho que eu vou ter que encostar e pular rapidão. É isso mesmo. E... E aí ele dá, o Joel dá uma fita cassete pra ela, né? Achei é bem massa. Já um ponto de... Muito, de controle, mas um ponto já pra ligar o equipamento, as armas. ver se tem alguma coisa aqui de peças. O jogo sempre faz isso, né? Sempre tem algumas... Isso se já acontecendo primeiro. Um monte e coisas. Depois eu acho peças. Eu sinceramente acredito, galera, que esse jogo, ele sem dúvida alguma vai ser lançado aqui, pior mais perto. Ele vai ser lançado para PS5 e realmente em 4K 60. Hoje ele não está em 4K 60. Eu não sei se ele está em 4K full, né, 200%. Acho que ele está em 1440. Mas o jogo mesmo assim tá bem bonito. Vamos ver. não é, vai mexer nada. Bonito, né? É, não pode. Tá a gente não consegue tá mexer nada aqui na né? hora. A gente Consegue sim, a gente pode mira de 100, capacidade. já foi tudo. Tem da shotgun também não Vamos procurar. Se a gente achar algumas peças por aqui... eu acho mais algumas peças por aqui, a gente volta. Se fizer sentido, obviamente, e monta. Mas a gente vai ter que passar. A impressão que eu tenho, galera, é, é... sem brincadeira nenhuma, é que esse jogo, se você não explorar, você não vai conseguir melhorar de fato as armas, você vai passar muita dificuldade durante o jogo. Produção. Mais um outro aqui. Opa. Merda. Trópicos. Thank you. Vamos. Beleza. A gente tem que achar o Tommy. Pronto. Ah, que fedor. detesto os trôpegos. É ovo, né? Esse trôpego. No... Enfim, talvez ele seja uma variação do daquele outro que tinha no, no que era um, um bairro que mais algumas peças aqui. Depois eu, deixa eu ver se consigo melhorar a habilidade da L, que eu tenho bastante controle também. Uh, aplicação mais rápida, abates furtivos mais rápidos. Eu tenho pelo freio. A aplicação mais rápida acaba resultando no dobro da velocidade. Saúde aumentada. até só aqui. Aumentar a saúde 20%. Beleza. Vou só aqui. Pulando não, né? Achando. Parece uma, uma escolinha, uma biblioteca. legal. Almanac do Caçador, nessa edição, 15 miras para requisitar somários de multa, 10 dicas específicas para explorar um servo. o caçador de barganhas, como achar bons preços para facas, campos, óculos, divisão noturna e mais. Só aqui, ó. Velocidade de montação no modo escuta. Só aqui que a gente tem. Então, Estabilidade na mira, melhora a estabilidade e a precisão da mira em, quando mira quando em movimento. 30, 30, 40, alcance do modo curto. Funciona enquanto tá? não para que não for coisa Tá. Melhor. Dá pra você ter uma ideia do tamanho do jogo. Só pelas. Tá, onde que era? Vou pegar o seu. Cara. Aqui é onde eu tava, né? Deixa eu ver com as peças que eu peguei, a gente consegue fazer alguma modificação. É, pelo jeito não. Bora. Bora, bora. Tipo de granada. Vamos dar uns tiros. É, as cores, o cenário. Oh, tá bem bacana. Tá uma massa. Vamos aí. Opa. Olha o, as gotículas de água na, na viatura. Deixa eu ver se tem mais algum. Pra cá, aparentemente não. Que eu vou, vou dar uma investigada. Não tem uma investigada aqui, daqui a pouco eu já monto o corredor ali. fechada. Vou fechar a janela. Porque eu não queria, porque eu estava chamando a atenção dele. Caramba, bastante tempo mesmo. Vou, vou pegar com os primeiros alguma coisa. Né? Cara, a gente tem Deixa eu ver se dá para fazer alguma modificação aqui. Tem 40. Aqui, ó. Pra virar dinheiro no daqui. Né? Tá ah, aqui já, aqui já evolui todos aqui praticamente. Ciência do Muita durabilidade de 3 para 5. enquanto eu acho que não consigo fazer. ele tá tendo aí. Botar 60 dano aqui seria letal. Tá ruim não. Vou melhorar a estabilidade. E aqui a gente vai fazer uma molotov. Agora a gente tem assim aqui. Não tem mais nada. aqui. Ah, foi o Boris. Eu ouvi atirar naquela patrulha da Goiânia em frente a um deles. Meu Deus, eu tenho que matar uma filha dele, mas ele acabou de condenar todo mundo. Só tem um jeito da gente escapar dela, entregar o Boris. Não sei que ele é meu, mas eu vou tirar a menina só pela pichada, só imagino o que vão fazer se acharem que a gente está cobertando o jeito com o 3D. Eles vão se encontrar no lugar sempre depois do toque de recolher. X. É. Galera, esses caras são extremamente, extremamente radicais. Os caras não... Não tem talvez aí. Os caras matam Esse cartaz aqui. Opa, Se liga, quando o Dale vier, ele vai te pedir o código, mas nem precisa dar, porque ele vai te pedir um um de novo umas oito vezes. Vai, vai lá, no final com ele, abre, vai lá na final com ele e abre você o copo. A combinação é, alguém tem que levar um copo com a mulher dele. Se eu for lá com tá, que vai melhorar, mas a gente sabe que tem que ser realista. Eu vou na base da tá, Dagrante tá, tem remédio de verdade. Ninguém irá culpá se eu fosse embora. Só o Boris. Mas. Opa. Só, só o Boris, né? Mas uma oficina, tem um cofre. Né? A gente só precisa achar a oficina agora. Deve ter bastante item. Olhar. Como eu chego na escada? Não, beleza, a gente já sabe como chega na escada, só vou eu desliguei aqui em cima, tem alguma, alguma coisa aí pra gente abrir o pack. A gente achou assim, é mais difícil. Vou deixar a oficina agora. Uma, barba, uma barbearia que não tem tesoura. Será que aqui tem oficina? Exatamente. Achamos a oficina. Caraca, eu não esperava por isso, né? Que porra foi essa? Caraca, Nossa, meu. Tá tomada. Estão trancados há anos. Tá, tomada. Toda, toda a munição que eu gastei agora eu vou, eu vou, vou, vou recuperar. Vamos ver a senha primeiro. Código do bolo. 38265. pro turno. Pronto. Ah, um podre. Ótimo. Não, parece importante pra caramba. podre, podre derrama de uma pessoa para visualizar. eu achei que a gente ia encontrar isso bem mais cedo. Isso aqui, tá shotgun. Ah, galera, valeu super a pena a gente ter vindo aqui, viu? Foi essencial. E ficar mudando o tempo todo de arma, putz, é um saco. Ficar apertando um quadrado. Já que a gente criou mais ferramentas, eu não lembro a quantidade de, de, de peças que a gente precisava para Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa ah, lá. Não, de jeito nenhum. Bora. Bora, bora, bora L. Põe a mochilinha nas costas. E a gente já tá pra onde nós estamos. Ok. Vamos deixar nada pra trás. Tá cheio aqui não, querido. Bora, bora. Vamos cortar a pacisa na minha, correndo no molotov. Uma coisa muito legal. Opa. Nunca se sabe. Bela pontaria. É tudo cara, né? Deixa eu passar o arco. Nossa. Porque... Tá mais, né? Mas eu lembro que tinha um cara ali que ele era o maior arqueiro, o maior matador do não o que. Ah, merda. Tomara que tenha sido você, Tommy. Ela tem vários aqui. Que pressa que dá de ir pra lá. Né? achando que eu deixei passar o arco e flecha, hein? Quando a gente já foi tato ali, falando né, que o cara quer campeão arco e flecha, acho que a flecha estava ali. O arco. Beleza. Jogar aí também, né? A gente joga por uma segunda vida jogo pela uma segunda vez e tento pegar todos os itens ali. Vamos ver se o jogo vai dar. Não tem nada, tá vendo nada. licenciado por fim da linha. Uma rua sem saída. Tem um cara que tá cheio de mais ou menos uma cartinha. Vamos ver o que tem aqui. Yolanda, eu sinto muito, não vou poder mais cuidar do Alf. Uh, eh, você estava certa quanto aos não acabou que eles são ainda piores do que o exército. Eu só não esperava que nossa própria vizinhança ficasse dividida. Todo mundo viu que os outros fizeram com a minha querida Sofia, coitada. E, que, e como os vizinhos acham que seria melhor revidar. Deitando quer, eu merecia que me ajudassem a me vingar deles, pagar sangue com sangue. Em vez disso, confundo contra mim. Eu, então eu agi primeiro. Vai rolando umas histórias paralelas. Cheio. Tá Toma. Beleza, a gente vai tá deixando ela por cá. Já carregou. Tá Pegou. Liquidação, pontos de outubro. Ofertas imperdíveis na Rosemont Old. Traga esse cupom e ganhe 25 pontos ponto no total da conta. Sabe, não tem um, um, uma roupa pra ele lá. Né? Cheio. Por que ele não dá de pistola? Tá vendo que eu tô. Hum, se eu vou na pistola. Pô. feia. Agora tem que um. Nossa, Nossa. Ah, o arco tá aqui, ó. Será que esse é o cara do arco? servir. Dá pra ver melhor a tatuagem dela. Né? Ah. Ah. Não consigo melhorar essa habilidade é ainda? Não. Tem 23 comprimidos só. fabricar agora a flecha. Ótimo. Cheio. De pistola não vem nada, né? Aqui tem uma ferramenta. É legal. motivo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Até a animação da flecha dela é bacana, né? Não perdi o jeito. toda animação. Tá cheio. Não vou, vou <laughs> melhorar só os balcões. Tá? Pronto, mato alto. Aí, apareceu outra intrusa, uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas. Emboscada, emboscada! Dali, veio daquele lado. Mata o cachorro primeiro, né? Quero que revirem todas as construções. Tem gente aí. Ah, é. É. É. Caramba, velho. Nossa, o grito, velho, tá me Pega ela, garoto! Não deixe ela fugir! Nossa. vou ter que usar dois para encher todo o sangue. E nem vou conseguir encher tudo. Vou acabar com a sua roupa! Nossa. Nossa, meu. Então, ele tá ali ainda. ela tá na minha! ela tá toda arregaçada, né? Caramba, onde tá vontade de ter Nossa, olha isso. Caraca. Nossa. Nossa, eu achei que eu tinha conseguido desviar. Cortei ela, a mulher chegando, consegui desviar. É. Deixa eu ver. Ó, o cara tá ali, né? Entendi. Tudo bem, né? Que ela é boa, no, ela é boa no, na flecha, mano. Bora lá! Tá, já comigo! Peguei! Achei ela! Não consegui. Caramba! Não tô enxergando. Eu gastei bastante munição aqui, galera, porque no começo, quando eu matei o cachorro, é, eu fiz certo, não consegui matar o cachorro primeiro, se eu mostrar onde eu tava, com a flecha, mas é, o cara me viu na grama, aí ferrou, aí não teve jeito. Enfim, mas... Eu deixo, também da forma que eu deixei um monte de recurso pra trás, não tinha espaço. ver se essa galera que deixou alguma coisa. Só pra não perder nada. Aqui, aqui. Né? tesoura. galera ali. Não era ela ali? Vou ver se tá tudo bem. Eu acho que o cara não deu. Então, por essa tá pouco balão. onde está o cara que não vi? Agora tá caçando. Assim. Enquanto eu vou tentando me posicionar melhor para pegar eles, eu vou coletar, coletar alguns. ediyor. Böyle, tamam. Hadi. meu é muito fria, né? Fala bom. Pronto. Algum sinal dela? Não tô vendo nada. Só tô esperando ela cometer um erro. Tô tá esperando aí. Essa capinha dela aqui. Cara, tá cheio aqui. Outro soldado abatido. Tira ela da toca. que alguma coisa. chegaram. cara, cachorro. Tá 非常多。 Gracias. queria mais. Sabor né? O braço do cara também é estranho. bem legal a inteligência artificial dos, dos bonecos, né? Meu Deus. Desculpa, doutor. isso que aqui você consegue fabricar mais rápido. Acesso à fabricação disso aqui. Esse aqui eu consigo enxergar ainda. de... Acho que ele não tá em cima. Três oito e meia. aquilo que tinham. Uma, uma das partes que mostra na gameplay, né? tentar fazer uma coisa. Não funcionou. Mas é beleza. Você já era! Nossa senhora. O que eu queria mais. Nossa, fez um estrago aqui. mais ainda? Tem. É. A gente tem que achar o tônico. não acha munição pra ela, né Que pronta, velho. Nossa, que raiva. Eu pulei a janela que é diferente frente com o cachorro. Sacanagem. Aqui, aqui! Meu Deus! Parece aí, querido. Perninha. Bom, eu passei stealth o tempo todo, né? Tira aí pra dar uma emoção. Quase, o cara quase me mata. Tadinho. Bom, a gente nem conseguimos seguir. A gente conseguir sem. Tá cheio. assim. Opa, um kit. está tá chegando perto já. Putz, mais tá Caraca, mano. O cara chega de caravana de TV, cara. Achei que fossem cicatrizes. Acho que os intrusos estão trabalhando com eles. Não baixa agora. Cara, não quero saber que são essas cicatrizes, porque cara caras parecem tão... Como chama? Tão... Encontraram ele. A gente ajuda? Não. Ela tá aqui. Não Cala a boca. Encontraram ele, né? Será que é o, que é Farejou alguma coisa, garoto? Emboscada, porra! Tá bem aqui! Isso eu não ouvi. toda, toda a galera agora. Cara, tô pou, pouquíssima munição. Aqui atrás do, do, do

lembrar do jogo é muito foda. Você não pode simplesmente seguir igual desesperado porque tem que colocar nos recursos, né? Senão você tá ferrado. Não, caraca. Desculpa, dele. acabando a munição, velho. Ela foi parar bem ali. Apaga ela! Vai, vai, vai! Caraca, velho. Encontra outro ângulo! Ah! fila. Eu não sabia de onde estava vindo a fila e tive que correr. Ah! Tá? Tem ansiedade de correr, tentar achar o Tony logo para ver o que vai acontecer. Encontrar esses caras. круга. non só. Jesse, quer ver? Não é o Joe, que não é o é Que porra você tá fazendo aqui? Caraca, parei? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Sim, Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem vai falar, hein? Olha a merda que vai dar. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Será que ele foi mordido? Me disse que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Intruso. da esquerda, hein, meu? Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro. Pegando pra convertido, cara. Talvez naquela casa? É. melhor nada, pô. espera o cara... Ah, não, não. Ô, Jesse, você também pode Guardar meta retaguarda, né, cara? Tá bom. Pisa mais na porta! Pisa mais! Agora! Bora! a gente daqui, caralho! Tô tentando! Nossa senhora. Jesus! Vai embora! Caraca. Pra caramba, Motorista. menos concorrentes. Nossa. Nossa. Nossa. Putz, dura, velho. Vai! Nossa, velho. Nossa. Tudo bem, amigo. Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. valeu. Por aqui. Beleza. Caraca, que animal. Que animal terceiro dia? Chato. Você tá bem? pulmão. Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. E ela tá então meio tá. preocupada, né? Porque o cara é o pai do filho e como é que vai ficar esse elemento. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. <laughs> Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Hum, dor, de barriga, tá crescendo. Vou te ajudar a sentar. Não, não, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passei pro Oregon. Passei 18 horas por dia andando nas últimas duas semanas pra Jura? Você só tá ficando... É tome. Eu então, posso dar um presente pra ela e pronto. Eu é sei, assim, ela quer que eu me desculpe. Vamos. Vamos. Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Galera, já tá dando uma hora de gameplay. E esse episódio ficou bem tenso. O jogo, acho que a partir de agora vai ter muito mais conflito. Então, espero que vocês tenham curtido o décimo episódio. Mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. É, compartilha o vídeo, dê o like, coloque nos comentários aí que vocês estão achando da, da gameplay. E eu vou ficando por aqui. Em breve trago o décimo, décimo primeiro episódio aí para vocês. Beleza?